因为 <coughs> 飞机这样飞不是真。 <coughs> 我是 FPS 狂掉，没枪，哦，开始反 手跟人家打，五枪吧，八打，背包太好了。 <coughs> 现在最喜欢就是背包，什么不缺，最缺背包。 我现在对装备还是不是很熟，所以我看装备会等一下，等一下，黑金握把，伞，哎，个叫什么东西啊？几方面一，好了。 C 几包？去了，还有一个没收。也是，有枪换弹什么？以几包枪波？OK，枪托拿一下。太好了。 正常容量，好，先接着，战术枪托，先，威力。 刚说过安全点的，还好，在安全点后面再补包，两分钟，刚刚是往前飞啊，刚刚是往横的飞哈，飞机横的飞的话。 飞这样飞过来，所以城程不行。你看，我现在开录音模式哦，现在已经进游戏一段时间了。现在 FPS 值是五十五左右，五十五到六十，还不错。直接开车好了，去抢那个包。 装的是台车，看不太清楚。嗯，四台车。 人家。 上有人捡过。

正门，黄，黄黄鼻面状，不用打开时间，一级包，六是一级，强。 破窗弹夹，暗银灰色，汽油，爆弹，面具，防弹面具。 我发现现在这有，我终于懂这图示，它是有会跟你讲说它是什么样的子弹，对你的枪有图案，它就会对在对在你的枪上面。还是空的，哎，又是一级啊，二点二级好不好？ 我不求多啊，有二级就偷笑啊。没没没，一级灰，枪声，A 方向。

先背心，防弹背心武器，装备几手枪，绷带。 大厂，不错，安点，军装。 Bon, on m'a. Ah, je fais des gens. Ça me... 资源多，枪也多，不理你。这是几枪，有效射程。啊，这个是，哦，被别了，这是近的，好吧 s 日吧。 双子弹，六四子弹，三五，哎呦天！ 什么？走上，再走上，这个好少啊！超大招，这什么？东西啊？看不到。 在这里，东西都一样。嗯，好了，听下去了。 一把，和散装，不燃料，焚烧炭，用料比较重要。燃料不掉。一，左二。 好，这是，哇好，太晚期了，打死在城外了，来好多。

我是做完健身的，先吃一个急救包，受不了，太过太咸。 然后，训练太好了，赶快去蹲着。 差不多上去，四十三秒。 果然，大家都喜欢找宝点。我射太多枪了吗？破不破掉人打？ 不管，就是我们上以上的结果，然后按一下出。